Buenas noches, eh, mi nombre es Alan y hoy los vamos a deleitar con un tour por el set de donde se filma lo del gordo. Este, vamos a mostrarle un poco cuáles son los espacios en los que nosotros, este, eh, nosotros desarrollamos la acción teatral cinematográfica. Este, y bueno, espero que, disfruten ver esta, parte que tal vez de los detrás de escena en lo de gordo son algo muy escaso y realmente yo los veo como joyas en un, en un map que nunca puede terminarse porque si se termina, se terminan, terminamos nosotros. ¿Ok? Así que bueno, les, agradezco que estén viendo esto. bueno, vamos a empezar esto. Ahí estamos. Ahí está. Bueno. Esto es precisamente... Ahí tenemos el gordo. Ahora yo voy a estar en poder de la cámara y vamos a, y vamos a recorrer un poco. Acá estamos bajando por la famosa escalera. Sí, está medio accidentado por acá. A ver. ¿Qué fue eso? Bueno, ahora vamos a hacer la transición al pasillo del... ¿Qué fue eso, gordo? Gordo. Goro. Gordo. Cabo, cabo, cabo pasó. No sé, el gordo quedó arriba, me parece. No sé qué pasó. Por favor, sí, me parece que está arriba, quedó arriba. tranquilo, quédalo. No, ¿no está bien? Andale, no, corre, corre, corre.